apple hot dog hash brown big bean itu dengan roti cheese hmm terbaik belum Dia cek lagi, ada cek juga Dia ya. cek lah Bu ya BP, BP Saya tu e cano. macam nasi ayam Ayam mantap Mantap Sambal mantap Sup mantap Eh, uh, Baik